Onde existe mito, também existe fato. Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo. Pode ser esquisito o seu ato falho. Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo. Será que a verdade é tão necessária quanto a batida? do seu coração. Só sei que a mentira é tão involuntária na sua vida quanto a respiração. Às vezes eu esbanjo, mas outras eu me castro. Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo. Pra quem transa com anjos, pra quem transa com ratos. Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo. Onde existe mito, também existe fato. Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo. Pode ser esquisito o seu ato falho. Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo. Será que a verdade é tão necessária quanto a batida do seu coração? Só sei que a mentira é tão involuntária na sua vida quanto a respiração. Às vezes eu esbanjo mas outras eu me castro Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Pra quem transa com anjos Pra quem transa com ratos Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do seu coração que a mentira é tão involuntária na sua vida quanto a respiração. Eu digo que não fiz, mas eu fiz sem deixar rastro. Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo. Mentir me faz feliz, verdade falta um pedaço. Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo. Faço o que eu fiz, mas não faço o que eu faço saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo.